Здравей! Аз съм твоя пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, внук. И до мен достигна ето това. Не знам какво е, но аз вече със сигурност знам, че ти съществуваш. Благодаря ти за това послание.